<laughs> this new magic game is mine now, mine! And that goody-goody prince who created it will never get it back. <laughs> I'll name it Dragonfire. <laughs> See that puny prince sneak across the bridge That's my Dragonfire? I'll never let the treasure be taken by that goody-goody namby-pamby. Hey! Underhanded, sneaky little... New Magic's Dragonfire is for Atari 2600 and in television. E saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Bliterando Jogos! Hoje vamos jogar um dos meus jogos favoritos do Atari, Dragonfire! Se quiser que eu traga mais jogos do Atari, não esquece do like! droga! Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Conto com sua presença no próximo vídeo. Não esquece do like e até a próxima!